Ben, Con motivo da interpelación da que se deriva esta moción no pleno anterior, xa me referín á propaganda do goberno galego con anuncios varios de transparencia e loita contra a fraude e a contradición entre o que dixe o director da Xencia Tributaria, Ulpiano Villanueva, na comparecencia nesta Cámara e a realidade dos 16 millóns que a Xencia Tributaria Galega recaudou nas súas actividades de inspección. A pouco que se comprobe quedan en evidencia as mentiras e o consentimento da fraude que se agocha tras a propaganda do señor Núñez Feijóo. Non vou a insistir na complicidade dos gobernos do PP coa fraude fiscal que leva a reclamar o sindicato dos técnicos da Facenda a reorganización da Axencia Estatal Tributaria para que adique máis esforzo a perseguir a fraude das multinacionais e de grandes compañías no canto de concentrar o 80% dos recursos en investigar autónomos, microempresas, pymes e as asalariados. Abonda con lembrar que as estimacións máis serias din que a economía mergullada en Galiza move uns 4.700 millóns o ano. O Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda asegura que o Estado español e o Estado da Unión Europea con menos recursos para loitar contra a fraude fiscal. Un traballador de Facenda por cada 1.958 habitantes fronte a un cada 942 habitantes de Francia, un cada 740 de Alemania ou un cada 574 de Luxemburgo. As grandes palabras os xestos propagandísticos do Partido Popular contra a fraude non teñen credibilidade ningunha fronte á evidencia da negativa de recursos a que someten a tengentería que levar adiante a loita contra a fraude fiscal. Suíces e a xencia tributaria están desbordados cando non sometidos a presións. Por non falar da proposición de lei de modificación da Lei do Consello de Contas aprobada hoxe cos únicos votos do Partido Popular que carece da máis mínima credibilidade polas razóns que se as puxen pola mañán e que non vou repetir, pero que entre as que destaca a falta de compromiso para dotar o Consello de Contas dos medios técnicos materiais e humanos independientes. Se a todo isto unimos a vergoñenta actuación do Goberno do Estado cos defraudadores da, da lista Falciani, podemos ver que hai unha declaración voluntaria do propio Goberno para libralos dun expediente sancionador. Polo tanto, non só estamos falando de fraude fiscal, senón que hai moito máis en toda a actuación do Partido Popular. Igual que cando falamos da amnistía de 2013 a que se acolleron 30.000 contribuintes e entre os amnistiados hai polo menos 715 sospechosos de fraude fiscal un xa o conocemos, Rodrigo Rato, só nos quedan 714. Estamos falando de crime organizado dentro do Estado porque, porque o ocupa sin ningunha legitimidade, pois non hai votos nin cargos que habiliten a ninguén para delinquir. Iso sí, neste Parlamento está prohibido dicir que estas actuacións son mafiosas ou propias das mafias. Non quere entender o Partido Popular que o problema non son as palabras, o problema está nos feitos, no que asien, non no que a xente sabe hoxe e como o pobo define. O que queiran ou non oír vostedes non cambia a realidade dun pobo escandalizado polas actuacións corruptas dun partido e de todos e cada un dos gobernos que sustenta. Así que se queren o nome yo poden poñer vostedes, preocúpense menos dos adxetivos e máis de non dar motivos para que os coloquen. A fraude fiscal é unha consecuencia do consentimento e a colaboración para defraudar. A fraude é do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da Xencia Tributaria Española e do Goberno de Rajoy. Tamén delinquen como cómplices os cargos do Partido Popular que encubren, amparan e fan posible esta estafa monumental. Por eso, Propoño unha emenda de adición que espero que acepte o Partido Socialista porque moitas destas persoas arruinaron este país co único obxectivo do seu enriquecimento persoal. Elevan aínda o distintivo da dignidade de gran empresario e moitas veces incluso alardean de terse feito a sí mesmos partindo da nada. Por eso, que esperamos que, que isto nos sirva para aprender que os delincuentes de luvas blancas son moito máis perigosos que os delincuentes comuns, inda que as penas son maiores para os delincuentes comuns. Por iso, esta emenda que pide engadir no punto 1A facer pública a relación das persoas da lista Falciani con obriga de declarar no Estado español, así como a relación das persoas acollidas a amnistía fiscal do goberno Rajoy, e no punto, engadir un novo punto H, o punto 2, para exixir do goberno que a Xencia Estatal estatal, a Axencia Tributaria Estatal para facilitar o labor da Axencia Tributaria Galega poña a súa disposición a relación de persoas da lista Falchani que tiñan obriga de declarar no Estado español e teñen o seu domicilio fiscal en Galiza, así como a relación de persoas con domicilio fiscal en Galicia acollidas a amnistía fiscal de 2013. Esperemos que o Partido Socialista acerte esta emenda. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Queda retirada a expresión.